Juzi nimepita hapa nikakuta baadhi ya maeneo kwenye mifereji, wananchi mnaokaa pembezoni mmeanza kurundika taka humo. Haijengi mazingira mazuri kwa maisha ya barabara yetu. Lakini pia juzi tumekutana na lori moja kubwa linatembea barabarani linamwaga mchanga. Hatutengenezi mazingira ya kuwa na miundombinu ya kudumu kwenye barabara yetu. Ni lazima tujielekeze kwenye kulinda miundombinu hii ili itusaidie leo, kesho na kesho kutwa, na fedha ambayo ingetumika kwa ajili ya marekebisho iende kutatua changamoto ya miundombinu maeneo mengine. CCM oye! Rais Samia oye! Rais Samia oye!